په دوزخ کې په جنت کې خو رانه یو ځای نه شوي په جنت کې ای لیوانو په سنتو برابر دی پار په برابر دی عمران خان څه څوک په سنتو برابر دی دا ته شګیران نه چې نومه پورې ګیره راورسوه او بیا چې دی نو د غلط کارونه کوي تخته مړه نواز شریف په حکومت کې چې ناموس رسالت کې دغه اوس د ولل ته کې درنه نه کوله ته لیونه شوی زړیل پرې نه سکوم یو کوم ستا خبرې دا وخت نه ما درنه کړې نه نه دا ته پوه چې پیپړ دی او از مری دی واما او دا شان دا از مری دی جنگيږي څوک حق اړم یې پر خدای او رسول ته وګوره تر نو شریف چې په تورک په 70 سال کې تاسو سره پاکستان نه جوړ دا په موټر وی چې دی په لا اله الا الله محمد رسول اوس می 200 دینار ولېګل او 90000 روپۍ سمې سمو تختیدم شاته 90000 روپۍ هغه عمرانیست عمرانیست باچا وای د ما د زمری ملګری د بدواړه خان ارونه وای د عمران خان ملګری د ما په دواړه لاس سلام دی وای یاره سلام درته وای وای ازمری دی ازمری ارون وای ارون وای ازمری دی دا څوک دی دا عمران نوم دی عمران صاحب زماره ته په دواړه لاس سلام او هغه ته وی وی ما ته ته سلوټونه کې او په سکول کې ستر خاص ورغی وی زه بیمار یم یو دوه سلوټونه وکړه په مولانا فضل الرحمن ته تاسو پوهوي چې پته ولګي دا غاله جو کینسل کو نو اوس په بچی خیر وړي بچی به پلار کې ناشتي اوس په جوړې غوړولې داسې او توبه مې ته خو ځان له هندو یې یهودي دی څوک یهودي دی عمران خان توبه وباس دا سیکانو له دغه مونږ ته دا پکار وکړو خوراک پکار وو زمونږ سیکان رونه دي ځه ځه مونږ مولانا فضل الرحمن سایر خان نه موږ سره په لړ باندې سه زمان ملنګ نه موږ سره ډیر ملګری دی په لړ مولانا فضل الرحمن زنده باد دی بیا وی وا منافق زنده باد وای دا سم نه چې منافق دی او دا د چې شر جوړ کړی دی یار نه د تر چې سلیم صاحب ته پوسو کو او ته وی چې تر نو شریف سره په ترمیم کې راغی کې د ناموس رسالت کې او تو سره مرګره وی تو سره پای وخت کې په اتحاد کې تا ولې خبرې نه کولې دولې دولې سنوي علي محمد خان او شیخ رشید چغور را پاسې لاول علي محمد خان را پاسې به شیخ رشید را پاسې